Goeiedag, my naam is Helga Stein. Dis my heerlik om vanoggend met julle te gesels oor hoe ouers hulle kinders prakties kan begelei wanneer hulle deur trauma gaan. Ek dink dit is belangrik om te onthou dat indien 'n kind deur trauma gaan, jy nie logies met hulle kan redeneer nie, aangesien daardie deel van hulle brein afgeskakel is. Dis dis beter om deur sintuie die kind te begrond en hulle terug te bring na die hier en die nou. 'n een eenvoudige oefening is om byvoorbeeld vir die kind te sê: "Noem vir my 5 goed wat jy kan sien in jou omgewing." Die kind gaan dan fisies rondkyk en vir jou 5 spesifieke goed sê wat hy kan sien. Noem vir my 4 goed waaraan jy kan vat. So die kind gaan fisies loop aan 4 verskillende goed vat en vir jou sê hoe dit voel. 3 goed wat jy kan hoor. So die kind moet dan sensories baie ingestel wees op geluide in die omgewing twee goed wat jy kan ruik en een ding wat jy kan proe. 'n Verdere oefening wat die kind kan help om kalm te word is asemhaling. Indien 'n kind angstig is of baie kwaad is, sal sal jy agterkom dat die kind se asemhaling baie onreëlmatig is en dit veroorsaak dat die kind nog verder emosioneel uitreageer. Een eenvoudige oefening is om die kind te laat plat lê op sy ruggie met 'n sagte speelding of 'n boontjiesakkie op sy maag en te sien hoe die boontjiesakkie stadig en reëlmatig op en af beweeg. Indien die kind se asemhaling reëlmatig is, sal dit onmiddellik die kind help om emosioneel weer in balans te kom. Hierdie oefening kan sommer oggend, middag en aande gedoen word om die kind te leer om sy asemhaling mooi en reëlmatig te maak. Wat verskriklik belangrik is, is fisiese ontlading. 'n Kind moet fisies ontlaai om van negatiewe energie ontslae te raak. As daai negatiewe energie nie van ontslae geraak word nie, sit dit dikwels om in aggressie of selfs depressie. Eenvoudige maniere om dit te doen is groot motoriese oefeninge wat die hartklop opstoot, soos hardloop, spring, bal vang, skop, klim en klouter. Ek dink dit is ook baie belangrik dat ouers in beheer is van hulle eie gevoelens, want sodra ouer in beheer is van sy eie gevoelens, modelleer dit ook vir die kind hoe hy self sal reageer. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg om met u kinders te mag werk. Ek bid vanoggend vir ouers dat hulle ook rustig en kalm sal wees om ook hulle kinders te kan begelei. Amen.